pescadores de hombres o frecuentadores de lugares de culto? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vino a hacer Jesús en tu vida? ¿En qué te vino a constituir? ¿En qué te vino a preparar? en qué te vino a enseñar, por qué Él llegó aquí en la tierra, por qué llegó en tu vida, por qué llegó la salvación a tu vida, cuál es el objetivo después de tu salvación. ¿Por qué? Porque muchos piensan, ah, bien, ahora estoy salvo, he recibido a Jesús en mi corazón y ya estoy listo, ya todo está bien, ya se terminó todo y ahora solamente tengo que esperar de llegar hasta los cielos para cantar con angelitos, con angelitos y para adorar a Dios en los cielos, que iba a ser todo hermoso. Y aquí en la tierra me voy a la iglesia, me voy a mi local de culto, voy a levantar mis manos para adorar a mi Dios y ahí está. Bueno, pero cuando vamos a la Biblia vamos a ver que Dios no solamente envió a Jesús para nuestra salvación, sino también es que Jesús va a entrar en nuestra vida porque nuestra vida tiene un propósito, nuestra vida tiene un objetivo. Y este objetivo lo vamos leyendo en Mateo capítulo 4, versículo 19. Hay mucho más referencia claramente en la Biblia. Jesús le dijo, estaba hablando a los, a los discípulos, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Tú no puedes leer la Biblia, en toda la Biblia nunca vas a leer que Dios no va a ser eh, adoradores en lugar de culto, en iglesias. No, no, no, no, no. Tú puedes mirar en toda la Biblia que cuando Jesús va a llamar los discípulos, Él le va a decir esto. Síganme. Y yo los haré pescadores de hombre. Entonces, eso nos hace entender que nuestro objetivo final no es volvernos adoradores de Dios, no es volvernos hombres que están sentados en una silla de la iglesia, levantando las manos, eh, adorando a Dios con los angelitos del cielo. No, no, no. Nuestro llamado, nuestra salvación, tiene un propósito. ¿El propósito cuál es? que cuando lo vamos a seguir, el objetivo específico es que nos vamos a volver pescadores de hombre. El final que quiere que nuestra vida se va a volver una vida que va a traer otras vidas, que va a ser un instrumento para la salvación de otra vida, que va a ser un instrumento para que su poder, para que su palabra pueda llegar a los corazones de las más personas. Entonces, tú tienes un propósito en tu vida. Y el propósito no es, ser un calentador de silla. Ya lo sabes, son nuevos electrodomésticos que lo encuentra en todos esos <laughs> supermercados, que son estas personas que se sientan en una silla para calentar una silla, para que cuando va <laughs> a llegar otra persona, <laughs> encuentra la silla ya calentada. Es una broma. No existe este electrodoméstico y nosotros no tenemos este objetivo. Nuestro objetivo, nuestro propósito no es calentar silla. Nuestro propósito es volvernos pescadores de hombres. Y claramente para volvernos pescadores de hombres necesitamos de personas que ya son pescadores de hombres que nos puedan desarrollar, que nos puedan disipular para que nosotros mismos nos volvemos en esto. Si estamos escuchando personas que solamente son adoradores de Dios, no vamos a volver adoradores de Dios. Necesitamos de personas a seguir para que podamos volvernos pescadores de hombres, porque aquí en la sociedad hay muchos hombres que necesitan de recibir la salvación y la palabra de Dios. Y con eso quiero saludarte, y pueda compartir esta pequeña reflexión en tu muro, en tu WhatsApp, en todas las redes sociales, para que pueda llegar a cuantas más personas lo necesiten. Y si quieres volverte un pescador de hombres, también aquí estamos como ministerio para formarte de forma práctica para que tú puedas ser un pescador de hombres. Hasta pronto.